Hello，大家好，我是金老师，欢迎大家收看本次的节目。在我们开始之前呢，请新朋友务必在下方先帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，你才能在第一时间收到通知哦。首先呢，在本次的节目里面，我们会分享的是在二零二零年阳历十一月份。 针对生肖属老鼠、属牛以及属老虎这三个生肖的工作、财运、感情、健康部分的提点。首先，我们先针对属老鼠的朋友，在这个月你们的运势排名是第六名哦，整整上升了四个名次，是不是相当的不错呢？在这个月，你逢的是三会的一个月令。 所以代表的是，不论呢你在各个领域上面，其实呢都表现的还蛮亮眼的。我们先来看看工作的部分哦。属老鼠的朋友呢，在这个月呢会有贵人来帮帮手哦。所以请务必要记得心存感恩哦，心存感恩是非常非常重要的。而且呢，在这个月令呢，你的这个效率呢是大激进的一个状况，尽可能的呢可以把。 事情提前完成就赶紧先完成了，毕竟我们这个 Q4 的时间呢也即将快要到一个尾声了，就怕呢在这个月令呢是没有方向性的瞎忙哦，很有效率的瞎忙那就不好了，所以务必在这个月初的时候就要先打好计划书，看你要做什么事情，尽量的按照计划去落实完成，不要偏掉，不要呃就是临时去。 想要做什么，这样就比较不会出什么的乱子哦。工作运的部分，在这个月令呢是属于的；在财运的部分呢，属老鼠的朋友在这个月是属于店店吃三碗公的一个状况，也就是你因为表现的还不错，所以呢，我们的口袋的奖金呢其实是塞的还满满的哦。奖金会落袋，但是呢，实际拿的可能还不会很多。为什么？有可能要预留给税金。 或者是要呃分刮给组员呐，各方面都没有关系。至少呢，在一个感觉上的话，你会觉得这是一个肯定的给予。那我们再接再厉，后面呢可以拿到的会更多的。随着财运的部分呢，至少比没有要来的好。所以我们呢运势中平的哦。在感情的部分呢，属老鼠的朋友在这个月令呢会属比较弱势， 哦，因为工作上面可能是比较繁忙了，所以可能呢，不管是对于暧昧对象或在追求的对象，甚至是已经有对象的，你都会有点忽略的一个状况。记得哦，感情就像放风筝的一个原理，如果你这个线有的时候呢拉的不够紧，它可能就会掉了或者跑了，那这个对象呢可能就会在身边哦。 所以这个热度，请务必呢还是要适当性的去维持一下才是比较好，不然过了这个月你就发现胖了，那怎么办呢？好，所以呢感情的部分呢，在这个月，如果你有按照老师说的有去维持这个步调的话，那它是基本上可以维持的平盘的。那在健康运的部分呢，在这个月，老师会建议呢，尽可能呢要透过团队的力量呢去执行你要做的一些。 业务跟事项哦，才不会让你自己的消耗的太多，反而会觉得你会吃不消。可以的话，工作呢适当的去减量，也不要让自己去瞎忙嘛。啊，也不要去做一些没有必要的一些加班，因为加班不代表是你的好，除非你是被要求做了超乎你的这个呃时间该完成的来加班，不然的话呢，加班有的时候呢，其实它是属于吃力不讨好的事情。 变得能够凸显你的一个力的部分哦。好，所以在健康的部分呢，它是中下的哦。可能呢要保持一下我们自己的体，不然的话，在下个月你会发现自己整个身体的状态会非常非常的漏。好，再来呢，下一个生肖呢是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个月呢，你的运势排名呢刚好落到了车尾。 突然呢，就整个跌了九个名次。那在的这个心灵状况啊，会在这个月呢，相对的会是比较觉得被受针对的。因为在这个月令，我们逢到的是现任啊的一个月份，代表的是你会觉得有一些人呢，在你身边是属比较激进的，是催促你要做些事情。那又有另外一派的人呢，他们是属。 在旁边呢，呃，给予你一些负品，让你会觉得非常的烦，你会觉得，呃，老是要去应付这些人，让你烦躁。在工作的部分呢，虽然是觉得很充实、很繁忙的，但是也建议你们一定要在一开始就要设定很明确的目标，不然你会发现，你在这个月，你就好像一个自转的陀螺，不停的转啊转啊转，那转到最后呢，是白忙一场。 又或者是你做完的一些事情之后，到了一个段落之后，这个竟然变得别人的耶，整个就是功劳被别人给端走了，被别人抢了功劳，所以务必呢，有时候要适时的为自己发声，或是争取权利哦。那在工作上的运势呢，在这个月是属凶的哦。财运的部分呢，在这个月，我们如果是正常的进出。 的话是没有关系的，因为有赚就要知道怎么去花钱嘛。人生没有欲望的话，那一点乐趣就没有了。但是呢，切记不要去省小钱，花了大钱的，这样真的就是太冤枉了。财运的部分是属平的，那感情的部分呢，在这个月请你务必要提防猪队友。什么样是猪队友呢？也就是不要随便去听信姐妹淘或者是兄弟的话，然后就误判你的情。 你的情绪可能真的没有这么糟糕，可是别人引用他们的过去的经历，或者是他们过去的一个，的那个想法呢，来给你建议的时候，它不见得是完全适用于你的感情状况，或者是生活，反而会让你的感情产生更多更多的变数哦。所以，请你务必要先用你的智慧去判断别人给予你的建议是不是适合你用的，再去做延伸，好吗？ 啊，不然的话，你的感情运就真的在这个月会走凶的路线喽。那在健康的部分呢，在心情呢，因为在这个月呢是仿佛走三温暖啊，上上下下，上上下下的，需要很大的一个念力呢去做自我调试跟转念头的部分。所以食欲上会比较不正。建议呢可以少量多餐，多吃一些轻食啊、沙拉、水果，让你自己的这个心情呢会觉得比较轻一点，不会觉得身体。 重很重的感觉，那除了心境上会比较烦闷之外，其他的部分其实是还好的。所以如果你可以适当的去转转化掉这个负面的这个情绪的话，那至少你的身体的其他部分呢是比较不会受到影响的哦。所以健康部分的话，基本上还是可以维持在中中等的一个状况。好，再来呢，就是我们属老虎的朋友。 那属老虎的朋友呢，在这个月呢，你们运势排名呢第二名哦，整整爬了三个名次。那在这个月走的是六合的一个月令，对你们来说呢，在工作方面的表现呢，在这个月可以预期的是相当的亮丽跟起眼的。尤其是如果你本身是处于文学创作领域的朋友们，哈，你可以哦有不错的作品产生。 包括如果只要你是做写作的、写文案的，甚至是写 proposal 的，或者是你本身是学生，你要写作文，或者是要就是呃教文案的类的，都可以展现出错的一个呃文笔。所以尽可能的，只要是跟写关的东西，甚至包括要去透过写去 n e g o 去做协调的合约的。 都可以在这个月去执行，会是非常好的。所以呢，在这个月呢，工作的运势是属于的哦。财运的部分呢，如果你是属于 broker，然后你都是在做佣，就是做佣金制度的这个方式业务，在这个月你会非常旺，但是切记一个淡叔，就是你尽量去促成，你尽量去赚你的佣金就好了，不要自己下这个海。一旦你下了，会变成明灯代表了。 所以，为了维持你的好运的财运极度呢，请你就赚这个佣金可以了，好吗？再来呢，感情的部分呢，针对属老虎的朋友呢，在这个月你的欲望是会比较容易高涨的。欲望指的性方面的欲望，想要拥有的那个欲望，所以务必如果有进行性行为，如果你还没有准备好要当父母，请务必要。 注意避孕的这个部分哦。那再来呢，感情的部分呢，针对那个是追求中呢，或是暧昧中的朋友呢，是比较有机会可预期可以有升温的一个状况，但是也很有可能忽然就踩刹车。所以呢，在升温之前，两人先有一个共识，这个刹车才不会来的那么突然，让你有点措手不及。所以呢，本来看看似是很大吉的这个感情。 在这个月呢是属中的哦，而健康的运势呢，在这个月属老虎的朋友，切记切记，饮食的部分不要太过的重口味了，因为呢，太过重口味的话，除了尤其是在夜间吃太咸、太油腻的东西，让你的肠胃呢很大的负担，白天你会很容易反映在你的脸部，尤其是有浮肿啊，或者是眼睛会变得比较泡。 代谢不掉，有水肿的一个状况，再来就是很容易会有眼酸啊、腰酸这些问题，还有这个全身的一个带倦感，它绝对跟你的职业带倦感没有相关，就是身体觉得很 heavy 的状况，所以这个呢都是呃在告诉你一个警讯，就是你身体的这个代谢力在下降了哦，你的那个自我的这个修复能力或者是本身的。 metabolizer 呢，整个是往下掉了，务必要注意一下喽。以上呢是针对的三个生肖：属老鼠、属牛、属老虎，在十一月份的生肖运势。喜欢的朋友，请务必帮老师分享出去。我们下个月再见喽，拜拜。